两位姊妹平安，平安是咱爸爸节，人民主您吼，咱们做位来敬拜上帝。大声请奏歌。

声音并排真小，第四百空五首，主上帝早起时，你会听我诶声，听听这一个音。